散々利用されやがってブレルあたしゃ被害者だよ兄ちゃん早くぶっ飛ばしてよあいつら全員出てこいベッジ麦わら ベンチくそあのババアビッグファーザーもそう長くは持たねえな早いとこ逃げねえとまずいが俺やっぱ外出てぶっ飛ばしてくるダメよルフィ私たちはサンジ君を連れ戻すために来たんでしょサンジ君の家族を救いたいって望みも叶った 応戦する暇があったら脱出する策を考えるの一つ答えろサンジなぜ助けたまんまと敵の罠にかかった憎き敵の我らを父親が悲しむあの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ だから認めろお前は俺の父親じゃねえ二度と俺たちの前に現れるなよく分かった約束しようもうお前にもイーストブルーにも近づかんギャングベッジ門を開けろお前たちが逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう よし時間稼ぎなら俺もいいんだルフィ出来損ないに仮など作らないあいつらなりのけじめだ分かった行くぞ作戦開始だ出てきたね俺の火花をはい 40レーここは任せた俺は麦わらたちを船まで護衛するさっさと抜けるぞあいつら勝手に飛び出しやがって仕方ねえこのまま行くぞ しるうちにさっさと行け俺もあいつに一泡吹かせたいと思ってたんだ父上どうかなやろうかやってくれるじゃねえ るじゃねえあとは俺たちに任せとけおっと少し舐めていた ビッグファーザー解除この辺でいいだろう出ろおめえらとはここまでだ俺は勝手に逃げさせてもらうぜうわっ かよし二手に分かれるぞそれはビッグマムを引きつけるそれじゃあ私は追っ手を抑えて別の道から船に向かうね <laughs> の違いを見せてやる 兵号に向かいますので気をつけろよみんなさてキャンディーマンにして何をし やべってのにてめえら邪魔すんな

恨み今ここで晴らすせいぜい苦しみな 奴らは言ったようだ任務完了だ我々も撤退するぞ格の違いを見せてやる様子を見に来ただけだいいだろうやる気なら相手になって なんで急に壊されたケーキが目に入ったのか

つらが上にでかなパーキングジェットミサイル熱くなりすぎた今は一旦引こママは麦わらたちの方に向かった今のうちに 愚かだな何をしようと無駄だよママを怒らせた時点で助かりしない私を倒そうだどうせみんな死ぬママからは逃げられない せてやるスーク の手が らし尽くしてけプロメテウス危ねえな燃やされちまうとこだった サンジ今のあなたを見て救われたのよ私一族の血にまだ両親が残っていたから こを抜ければ出口だあれはプリンちゃん無事だったのか黙って聞きなサンジリサンママを止めるにはケーキを作るしかない後で迎えに来るわ勘違いしないで 分かったありがてえ私は完璧主義なのだこの島が甘くないことを教えてやるこれで たとえ出口にたどり着いても抜けられはしないセロリガンディの味を教えてやる。 <laughs> 格の違いを見せてやる受けてみよう俺の懸賞金額を知ってるか7億だ貴様ごときが倒せるわけねえだろくそこんな奴らにこの俺が げえ威力だなこれでしばらくはビッグマムもみんなサニー号よ雷にやられたのお前たちではなかったかお前らここは俺に任せて船を出せでも俺がいる以上出航などさせねえ の船の船長は俺だこのゴムのエレファントガーおかよなぜそこにみんな必ず戻る 当然の結果だ